عزيزي المشاهد الغرض من هذا الفيديو أن نصل إليك المعلومة التي ينبغي أن تعلمها فنحن لا نعيب على الشركات التي تتراجع عن التكنولوجيا فيكون توقعك في الأيام القادمة أن تأتي شركة جديدة ويكون عندها الحاجة القيمة لتقديمها للمستهلك تابع معنا الفيديو حظا سعيد ال جي الكترونكس كوريا الجنوبية تأسست في عام 1958 شركة قابضة من حيث الإنتاجية تعمل على نظام أندرويد قطع الغيار شبه متوفرة مثل الشاشات أو الآي سي هات وأخرى أما بالنسبة لإدارة الفروع فهي لا تتوفر في البلدان العربية بشكل كبير سامسونج شركة كورية جنوبية تأسست في عام 1938 مختصة في صناعة الإلكترونيات نظام التشغيل أندرويد وكثرة التحديثات عليه بالنسبة لقطع الغيار فهي ليست متوفرة بشكل كبير خاصة الهواتف الحديثة من سامسونج إدارة سامسونج هي قليلة في الدول العربية أبل مصنع الإلكترونيات ومنتجات الحاسوب الولايات المتحدة تأسست في عام 1976 نظام أبل فهو عالم كبير واحد Apple TV. و Mac Apple Watch. و iPad و iPhone. وهناك أنظمة متفرعة إلى أبل وهي أولا A/UX ثانيا نظام تشغيل داروين ثالثا نظام تشغيل Rhapsody رابعا ماك او اس خامسا نظام تشغيل نيوتن بالنسبة لقطع الغيار فهي متوفرة بشكل كبير جدا وسعرها رخيص لا يقارن بأي ثمن من الهواتف الذكية بالنسبة لفروع إدارتها فهي قليلة جدا أما الآن لقد وصلنا إلى الشركة المنافسة الذي تعدت على سامسونج والآن تنافس شركة أبل وهي شركة أوبو شركة مصنعة للإلكترونيات الصين تأسست في عام 2004 تتميز هذه الهواتف بتصميمها الرائع المشابه لهواتف آيفون وصلابتها كذلك وتعمل كذلك على نظام أندرويد وهي سريعة التحديثات والتطوير بالنسبة لقطع الغيار فهي متوفرة وسعر رخيص جدا جدا مقارنة بالآيفونات ولديها إدارة بجميع الدول وهي سهل التعامل معها بكل مكان thank you